Master Sensei. Master Chin 30 centimeters. Hi, back, back, back, back, back. And uh, this ice. It's over, Janet. Uh, and... I, nah, we just died. Go back. Don't cross they, don't cross they. Teleporter, zombie teleporter. Stay back, stay back.

着ゾンビ部員でバックバックバックバックバックとにかくスローバックスローバックスローバックあ、やべえ。い Uh, I don't know. と伸びるですちょっとどびもいいんです言ったのにシュート飛びシュート飛びシュート飛びカバーチームカバーチームナイスサムシングのあ、OK バックバックバックバックバック座って座って、oh, teammate at the back.逃げるんだ勝てるわけがないよ 最初はあいつ最初はあいつ最初はいつ

ぞいいんじゃねえの楽しいですね非常にシュートゾンビシュートゾンビシュートゾンビ。 Okay, 10 seconds back, 10 seconds back, back, back, back, back. No. Shoot, shoot, nice, nice, nice. Humiliation. Go away, go away, go away. More defense, more defenders. under. Ah! Use the shadow, shadow, shadow, shadow. Good ship, good ship, good ship. You will be done. Keep it defend, keep it defend, keep it defend. 超気持ちいい。は。こっちはだ、こっちはだ、こっちはだ。 ぞスモールスモールだバックバックバックバックバックバックバックバックオッケー下がっッ下がってバックバックバックバック逃げるんだエイズテレポーター

マネーマネーマネーいやー、ドニルドニすごいすごい。 TP シャドウ TP シャドウ TP シャドウバックバックバックバックバック TP インザミート TP スゾンビテープオフセンナイスナイスナイスナイスナイス許さんだ許さんだ許さんだもったいないわ